pessoas quererem tirar um, um presidente que foi eleito por motivo nenhum. Não existe nada nesse momento que prove que a Dilma fez alguma coisa que ela o ato do dia 31 é muito importante, que todo mundo tem que ir para a rua, e não só os artistas que estão aqui, as pessoas do teatro que também é, fizeram uma reunião na última segunda-feira, todo, todos os médicos, os universitários, todos os estudantes têm que ir para a rua no dia 31, porque é muito importante a gente se mobilizar nesse momento, porque é um momento muito arriscado para o país e a gente pode perder muita coisa que a gente conquistou, a gente pode perder nossa liberdade e isso é difícil de reconquistar.